sarkandi ichra barkaror begonalar ichra oshiq bo'lmas rahor azru yazan muhabbatga oshna bo'lgan zot devonalik shiorlar qo'llar xudo qo'llaydi dunyo devonani iymon sari yo'llaydi dunyo devona bo'l shukur kabi begona bo'lma mendan o'zga devonaga hamxona bo'lma